мен қарасын е тоқтатшы ойыны қарашы қоңшының көйлегі қандай тұрасың міне дағы той бұл жиырма алтысы ошто жиырма жетісі жалақты той сен ғой көйнекті алып мен нұрбек көрген емессің инстаграм костюмес центр деген бар ғой ошол жака барабыз эмне тойго барбайбызбы тойго барабыз деп мен мына саламатсызбы чоңкуз саламатсыз тиги инстаграмдагы центр костюмс деген ушул жерде ооба ошол жер келиңиз трелле келиптирсиз трелле келиппиз костюмга келдик эле бизде прокатка дагы бар сатып алганга дагы бар жаш балдарга да костюмдарыбыз бар эгер сатып алам десеңиздер беш миң сомдон жети миң сомго чейин а эгер кааласаңыздар прокатка да алсаңыздар болот миң сомдон үч жарым миң сомго чейин костюмдарыбыз турциядан алып келинген сизге кандай фасандагы костюмдар жагат бизде смокинг классика регуляр баардык түрлөрү бар айтчуңуз бизге костюмдар керек эле тиги ошко жалал абадка тойго барат элек да сізге қой соның соның костюмдарыңыз бар киіп көрсеңіз болады ооба түсінікті жүріңіздер силердин деген тиги жалал абадта ошто деле центр костюмс деген магазиндер бар да э ооба бар мына муну бул жерге эле коюп коелу дагы ошол эле жактан алмай болдукпиз азыр эле кийип кете берейинчи эми ал жака барып алып жүрү ушуну ошол жакка чейин көтөрүп бармак беле ошол эле жактан алабыз рахмат чоң кыз жакшы калыңыз апей нұрбек ә? қырықтан өтіп кеткен турбайбы қырықтан өтіп кетті бе ооба не қылыш керек ошо айтамын эле үші атам жаман скорыйга чала калайынчы э ә? эй чалчы ошентели скорый чакыралычы Иғаш, айгыр десе берш телефон телефоным өчүп калыптыр мынакей ә? чалар Ошу эле үйшүп атам деп коем а паролюңду айтсаң пароль эй пароль неме қылбай бұдан қалайын паролін айтпайсың жоқ болды все нормально уже аз түсіп қалды температура делеші нормально паролің айт деймін салбай эле койбой элеби жоқ жакшы жакшы вот мына кырсың нормально эке чалбай эле деп атам канча пароль чалбай эле койбойлу кийин мен өзүм чалып коем а нурбек деп атам канча пароль эми алардын деле убара кылып эми чөп эми бар берсең эми мен жакшы эле мына вот нормально вот эми бар суу алып келе калчы мен сериал көрүп аткам да бар эме кичине суу салып кел мына нормально жакшы эле мына вот нормально болчу эми бар суу алып келе калчы болом эмне болуп атасың эми болчу үйіп алайын деді аз қалды қайықтағы скорый көреміз руслан әке ғой <laughs> мен сізді жытыңыздан білем ғой отырасың міне <laughs> не ыр жазып атасың ба ошо ыр жазып көрдім эле окшошпой калды экөөбүзгө <laughs> окшошпойт каяктан келді асы? уктап қалып тұрдың бұр бүт турсам айылдагылардын уюунун баары кетип калыптыр тура эле велосипед менен уйду бадага кошуп келдим жакшы сиз уй деп жүрө берип уй болуп болды. болду ушундан өтсін, Нұрбек. нурбек уйын іліп алып қалсаң соңында неге жырарда уйлардікі неге е қожайының алып келіп алдыңа шөпті салып береді жейсің сусасаң су береді келесің сүт беріп қоясың жатасың тұрасың жейсің жатасың айдап қояды құрсағыңды жүр ғой ооба ама мышық ит болбады мышық болсаң шыққан қуалап олып ит болсаң анда да қуырып анаңар үйіп алып алып келген жеп қойып жата берген соны да тура тура мен жануар болып қалсаң не болғың келеді мен жануар болсам мен жылан болмақпын жылан ооба жаңа жаққа түр мен мен ой жырғалда жылан болсаң жырғалда мындай баспайсың дагы жатып алып кете бересиң буттун дагы кереги жок буттун дагы кереги жок жатып алып сойлоп туруп тұрып баспайсың кааласаң туруп карап коесуң да ой нурбек болбойсуңбу тести келин балам и мен тиги <coughs> қашқа торпокту издеп жүргөм да мен унутуп калган турбаймынбы мен көрген көргөн жоксузбу а жана кашка торпогуңбу тиги шартман алынын чөйүндө жүрдүбү калп айтпасам а бечара азыр